Y sí, en este caso las dos fotos de las que hablamos, uno es el, oficial eh, de policía Larry Morillo, que fue asesinado por unas bandas en un momento en que las bandas eh, criminales estaban sumamente descontroladas. Esta foto pertenece al año, creo que más o menos del año 2013 puede ser. Y fueron años muy, muy violentos eh, en general para la población y en particular para las bandas criminales y la policía. Un año que creo que en Caracas hubo eh, alrededor de 120 oficiales asesinados, que, estamos hablando de prácticamente un oficial cada dos, tres días, y en algunos casos varios al mismo tiempo, ¿no? Una guerra muy fuerte y extrema entre los grupos criminales y la, y la policía, que muchas veces también, eh, y, eso es importante hablar, ¿no? se vuelve una guerra entre grupos criminales donde la policía también tiene participación criminal, donde ajustician, donde, donde matan, desaparecen gente y donde también participan de las bandas de cierta manera. Entonces es como, eh, habla mucho de esta decadencia moral, eh, donde incluso los cuerpos de seguridad se vinculan a la violencia y a la criminalidad y donde ya no hay como un límite eh, eh, de, respeto hacia la autoridad, sino que se vuelve en un blanco eh, de, la confrontación, ¿no? y, eso buscaba representar esta imagen. El policía fue asesinado junto a su hijo, que si mal no recuerdo, y quemado, quemado dentro del vehículo donde estaban. Y eran casos que se estaban dando constantemente.